ким егер? апасын ұққан болса, ақылды болған болса, апасының айтқанынан шықпаса, дайым апасын тілін ұқса, конфет берем ата анда ал конфет өзүңүзгө турбайбы жок кызым бул деген сага